Asan na ba? Ay, 13. Ay, 18. 18! Okay. Ay, gusto ko Ayan na yung supli mo. Inatin yung <laughs> Sila po yung mga kasama ko. Ayan, si... <laughs> si Lina at si Rosel. binento namin. Gatas. Strawberry. Saan tayo kakain? Ay, sorry. Naman na ganun magtao. Kaya isang sukulan yun. Karuwar <laughs> aja yun. Kuray kulit-kulitin na. Dati ay, kunak kanya Mamin ito, mamin lima <laughs> Madi makita. Opo. Bundok. Nandito na kami sa bundok. Ano nga tati taxi tayo? Taxi. Di ba pagdating tayo ropang, taxi tayo ano? Beto Chow. Beto Chow. Ganda ng bundok din eh. Mm. Oo, ganda ng view. Bakal magagalit dyan. Nagyaman latati ko. Datoy ana, bundok da. Dulatati ano da. Kay kayo. Gusto na lang ni Spy eh. Mm. One. One. Nandito na kami, real fam. Real fam. Nagregat pala. Dinaji. Real fam. Real fam. Real fam. Real fam. Yan na ba? Ang daming tao. Mga amasya. Oo, yun yung mga hands. So, asan yung ano? Dapat Dito na kami sa ano. Ha? One. Sige, sige. Dito na kami sa ano, station ng Refa. Bili lang kami ng ano, ng pagkain namin bago kami pumunta sa <laughs> sa Biko. Hello. <laughs> Bili muna tayong pagkain bago tayo ano,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 Bili ka na. Christian. Ano? Ipapudot tiyo ata, ipapudot tiyo. mas na napudo. Kanay na Chicken eggs. Eh, rice. Sa satigi na pang tatatay. As! Iksabali sa pamitan. Mura nga ka. Perfect rice sa akin eh. Hindi mo minak tayo mo. Anong bumper? Ah. nag si pag-vlog mo. Ipakadil mo aming kaya dayon. Sa plastic. Nagbugapo na kita dati likod ko ni ngalis ko. Eh, ano? Ay, pogi. I-vlog ko na kita pogi niya. Talikod ah. namin, ano yung pogi? Isip niya. Magpati pulis. Magpati list puti Taiwan ta nagpupogi da. Pakita na ka, damdaman. Vlog. Vlogger. Akala niya hindi mainit ka na yun. Nakabayad ka? Right, pakita di po. Okay. Huh? Ang baka pang pink shoot. So, ayan nga guys. Nakataksi na kami. Oh. Mata Taxi na kami. 400. Pwede na. Pwede na. Pwede na yan. Ay, maganda. Maganda. <laughs> Kala ko may kasama tayo. Hindi natin nakikita. Saan na lang Dapat yun eh nya tao gid eh. Babalik tayo pa ako. Mabalik ang silag lang gayon mi aji ko ana. Aji elephant. Alo nagbanglo. Elephant ano. Banglo di ano. Baka. Magawat mo. Ringer road. Ay! Baka ano, baka may ano dyan. Guys, pa-comment naman kung maganda ako. GGSS. <laughs> Pamay, pamay na lang po. 250 open for bidding. Nagpulot atin siya eh. Hindi ka magpulutan. Nagtaas sa baba na tayo. Dali, picture natin yun. Ayan, New Taipei City Bay Elementary. Hiking! Sa bali pa pala ang tayuan niya. Dito cafe. Oh. Okay. Oh, tara na. Tara na, tara na. Oh, oh, mas laki. Dali, dali, dali. Niya kayo. <laughs>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 natin ang bumaba. Mas mahirap pataas. Mas mahirap pababa kasi agpreno ka. Ang daming pagkabit. Sa linsang pataas. O, oh, anong mas maganda? Pataas pababa? <laughs> Sa akin, pataas. Ikaw. Go. Salaiso. Agbelas ulit. Tao Ah! sa taas kumain. Pwede ba? oh, first stop. Yeah, tara kain muna tayo guys. Stop. Ay, sabi, tanongin mo nga. Mm. Sibling ang Ape, kay Chupan ma? Kay, ah, sure, sure. Siyempre. Ay, may sabo tayo. oh! Finally, andito na kami. Inaga na kain. <laughs> oh, wow. Ganda ng view. Dito, ciao. Kain muna kami, guys. Ang ganda na, guys, ng view. Oh, yun yung mga pagkain namin. Like, I love you. <laughs>